Minä, Eero Ylivakkuri, Orejalostamoiden ratsastusseuran valtuuttamana, pyydän teitä taiteen akateemikko Outi Heiskanen tarkastamaan Suomen hevosen toivottu poika ja harkitsemaan dosentuurin myöntämistä Bellinin akatemiaan. No miten, miten mä sen tarkistan? Vain akateemikko voi tietää. En mä tiedä yhtään, kun mulla on tää sateenvarjokin, niin vois mä tervehtiä sitä? Voi. Niin, no näin, näin. Joo. No, joo. Niin. Mun on nosto sinne Saanko panna sulle hattu päin? Kela. Ei pysy ollenkaan. Pitäisikö panna molempiin korviin Minä Outi Heiskanen myönnän teille toivottu poika dosentin Aron Bellinin akatemiassa opetusoikeuden vastaavissa oppilaitoksissa. Nyt jo mun puhelin soi no, apua. Onks... No, mä... Mä, mä, mä, olen, mä olen Espoossa hevosta katsomassa. Hyvä. Nyt opettaja meidän, Akatemian dosent, niin kiva. Hyvä siinä toivottu poika on. Pupu, pupu, su, su, su, su, su. Sanko pusu. <laughs> en mä vielä sano, <laughs> ken, ken, ken. Ootas, mä annan pojalle. Ostaaks ne monen porkkaa? Ai poika saa. Nyt on hevosesta tehty dosentti, minkälainen mm. olo on? No, oikein hyvä.